اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من استوديو تي دي اي بهذه الحلقه بدنا نحكي عن مشروع مميز مثل ما بنحكي دائما عن مشاريع كثير مميزه مع اشخاص مميزين بهي المره بدنا نحكي عن مشروع اسمه بولات تاور لبولات انشاءات مع السيده آه، يليز آه، هانم يلي هي مديره المبيعات تبع المشروع فان شاء الله بعد المقدمه بندخل في المعلومات الخاصه بهذا المشروع يلي هو في القسم الاوروبي في بصن اكسبريس طبعا عم نحكي نحن في اسطنبول تركيا بعد المقدمه بندخل بالمقابله والمعلومات المفيده Yeliz Hanım teşekkür ederim bize ziyaret gelmek için. Ben asıl teşekkür ederim nazik davetiniz için. Teşekkürler. Ee, Yeliz Hanım şimdi proje çok güzel, konum çok iyi ama önceden bizim takipçileri için ee, inşaat şirketi hakkında, Bolat İnşaat ne anlatabiliriz? Polat İnşaat 70 yılı aşan bir deneyimle e, inşaat yaptığın içerisinde olan bir firma. E, ee, 70 yıl. 70 yılı aşan bir ha. deneyim söz konusu. E, Birçok inşaat projesini tamamladı. Tamamladığı projeler Şişli, Mecidiyeköy hattında, e, Türkiye'nin birçok alanında, Ankara'da, Erzurum'da hem madencilik işiyle uğraşıyorlar. Erzurum'da galiba bir otel vardı. Erzurum'da evet Polat e, Otel var. Evet, evet okudum. Evet büyük bir otelleri var. Kayak merkezi aynı Hı. zamanda orası. Maden işiyle uğraşıyorlar. İnşaat firması çok uzun yıldır 70 yılı aşkın uzun bir süredir inşaatları var. E, Piyali Paşa projesinin yine e, sahiplerinden kendisi. E, o da yaklaşık 950 konut tamamlanmak üzere, bitmek hmm. üzere ilk fazı tamamlandı hatta yaşam başladı. E, biz de Basın Ekspres'te Poland Tower'ın satışını gerçekleştiriyoruz şu an. Maşallah. Şimdi e, e, bu proje hakkında yani Polat e, Tower. E, tower yani çünkü galiba çok uzun bir bina. E, 28 orada. katlı bir bina e, ama yani bolat dediler. O zaman yani bolat e, yani bir bolat inşaat bir tavar için onun adı bolat kullanıyorlar. Demek çok özel bir şey yapıyorlar. Orada. Evet genelde marka bilinirliği açısından Polat Türkiye'nin köklü ailelerinden biri. E, Polat deyince insanların ilk akla gelen şey güven. E, hmm. Güven hissini çok hissettiren bir firma. Dolayısıyla markalaşma adına kendi ismini kullanmayı tercih ediyor. Ee, orada konum olarak yani neden e, orada yatırımcılar ya da falan e, aldılar? Basın Ekspres zaten e, şu an İstanbul'daki gelişim akslarının evet, Basın başında. Express ama çok projeler var. Basın Ekspres'in dört tarafı açık, 10 dönüm arazi üzerinde tek bina. E, dört tarafı açık ve hiçbir zaman kapanmayacak. Belirli bir kattan sonra deniz manzaramız var. E, iki tane büyük AVM'nin hemen yakındayız. Birisi 212 AVM, birisi Molap İstanbul AVM. Hı hı. E, Basın Ekspres'e stratejik olarak çok kolay bir ulaşılması ulaşıma sahibiz. Hem TEM aksına hem E5 aksına çok kolay ulaşabiliyoruz. Hı hı. Yine havalimanı çok trafik olsa bile 25 dakikada ulaşabiliyoruz. O çok büyük bir artı bizler için. E, projemizi diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerimizden biri de projemiz home office olarak kullanılabiliyor. E, yönetim planına eklediğimiz bir maddemiz var. Diğer rezidanslardan ayıran yine en büyük özelliklerimizden biri de bu. Yani yüksek kira çarpanına sahip. Ama yalnız. sizin KDV orada %8. %8 KDV'miz var ama e, kira getirimiz daha yüksek. Neden? Ee, diğer binalarda da home office olarak kullanılabiliyor ama farkımız ne? Siz burada kapınıza tabela koyabiliyorsunuz, ha. kendi firmanızın reklamını yapabiliyorsunuz, binanın girişinde bir lobi resepsiyonunuz var. Oradaki tabelalarda da yine e, sizin firmanızın ismi yer alabiliyor. Dolayısıyla kira çarpanımız yüksek, yüksek kira gelirsi. E, evet, kesinlikle yüksek. Ve her zaman talep var. Yani mesela e, şirket olarak ben böyle bir şey zaten müşteriyle, e, takipçilere anlatacağım e, şirket e, sizin e, ev ya da sizin ofis alırken çok uzun bir e, kira olur. Yani 3 yıl, 5 yıl, belki 10 yıl, belki 20 yıl. Ama e, konut olarak her bir yıl, iki yıl e, çıkıyor, başka birine evet. geliyor. E, Sirkülasyonu ee, biraz daha fazla oluyor konutta. Evet. Ticari de öyle değil. Şirketler ticari, geldiği zaman daha uzun daha var, her zaman ödüyorlar Aynen. zamanda. Ee, e, şey kira daha yüksek. Daha yüksek. Ve sıkıntı yaşamayacaklar çünkü bu sonuçta daha problemsiz. evet. Daha problemsiz. Evet. Bu doğru bir şey. Çok güzel bir şey aslında. Ee, şimdi sizin bina özellikli bir şey gördüm ben. Ee, balkonlar var. Ama balkonlar la, bana göre yani lazım değil şirketler için. Yani size neden böyle büyük balkonlar yaptılar? Yani fresh hava alabilmek için aslında önemli. Yani Hı. diğer rezidanslarda camlar sadece belirli bir noktada açılabiliyor. Bizim kapılarımız tamamen açılabiliyor. Şirket olarak kullandığınızı düşünün, Çalışanların sigara için Ama temiz hava Fra almak Fransız için. Fransız balkon var. Yok. E, çıkılabilecek kadar geniş e, sigara içilebilecek evet, kadar geniş balkona sahip. Evet ama bir büyük balkon var. Büyük yani. balkona olanlarımız da var. Binanın yani, etrafını bütün e, çepeçevre saran balkonlarımız mevcut. Yani bu büyük balkon e, bana böyle geldi. Yani orada birisi mesela yaşamak istiyor. Orada güzel bir şey yaşar. Yani çünkü balkon yaşamak için daha e, kahvaltı yapar, e, akşam orada otur, oturabilir falan. Yani o yüzden mesela e, şey Aslında yaptım. hissiyat anlamında daha rahat. Neden daha rahat? Şimdi dev binalara dev zincirlerle bağlıyız. Yani hapsoluyoruz içerisinde. Hı. Sadece bir küçük cam açılıyor ve içeri hava giriyor. Böyle büyük binada bütün gün çalıştığınızı düşünün. Çıkabileceğiniz ve temiz hava, hava alabileceğiniz ha. bir alan bence bir özgürlük. Evet. Bizim ofis burada mesela bir balkon yok. Ama birisi mesela sigara içmek istiyor ee, aşağı aşağı, aşağı inmek ediyor. zorunda ee, Bina dışında çıkıyor. Sigara Tabii Sadece sonra... sigara için düşünmeyin. Daraldınız ve temiz hava almak doğru. istediniz. Yani çıkıp dışarıyı bir koklamak da iyi gelecektir ruhunuza. Bu evet doğru. Ben şimdi fark ettim. <laughs> Haklı. Ee, şey e, diyeceğim yani e, konum olarak yani biz evet şey kon, e, anlattık. E, giriş e, çıkış ve metro hakkında. Halkalı ne? metrosunun bir girişi hemen kapımızın önünde. E, bu da diğer projelerden ayıran en büyük özelliklerimizden biri. Şimdi basın ekspres'e baktığınız zaman hangi projenin kapısının önünde metro istasyonu var? Hı hı. Bu bizim için çok büyük bir ayrıcalık tabii. Evet, bu Projenin çok güzel. Projenin prim değer kazanması açısından da çok büyük bir ayrıcalık. Ve tarif etmek için mesela orada bir şirket şey aldığı zaman tabii. hemen metro kapısın, Çıkışı, kapısı. çıkışında falan bu çok özel. E, kaliteli olarak e, ne anlatacağız ve neden müşteri sizin projeyi tercih ederler basın Express içinde? Biz aynı zamanda Ege Seram'in de sahibiz Polat Holding olarak, Polat, Polat İnşaat olarak kendi malzemelerimizi kullanıyoruz, en iyisini kullanıyoruz. Basın Express'te kullanılan diğer projelerdeki malzemelere göre şu an biz en iyisini, e, en kalitelisini kullanmaya dikkat ediyoruz. İnşaatımız, şantiyemizi gezdiniz, bizi ziyaret ettiniz. Şu ana kadar gördüğünüz bence en temiz şantiyelerden biri. Evet. Çok da titiz çalışıyorlar. E, işçiliği kalitesi çok yüksek. E, sıfır hatalı proje teslim ettiler şimdiye kadar projelerine. E, malzemelerimiz de kaliteli, işçiliğimiz de çok güzel. Bir şey ben fark ettim sizin proje içinde. Havuz e, yok. E, ben zaten e, örnek daire içinde ben böyle bir şey anlattım. Yani bir havuz yoksa e, bu güzel bir şey. Aidat daha düşük gelir. Evet şimdi projeleri havuzlar koyuyoruz, sosyal tesisler koyuyoruz. Sonrasında kullanmıyor. kiraya vermeye çalışıyoruz. Kiraya veremiyoruz. Neden? Şimdi tek bir binaya bir havuz koyup sosyal tesis eklediğiniz zaman bu sizin binanızın çok çabuk kiraya verilecek veya çok çabuk satılabilecek ol, olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Özellikle ne anlama geliyor? Için. Ne anlama geliyor? Yüksek aidatlar anlamına geliyor. Biz de bu projeyi gerçekleştirirken önce bir araştırma yaptık. Şimdi çevrede birçok rezidans projesi var. E, hepsinde sosyal tesisi, havuzu mevcut ama kiraya verilemiyor. Neden kirayı verilmiyor? İşte 1000 lira örnek veriyorum kirasıysa bir o kadar da aidatı var ve uzun aylar boyunca e, ki, aidat yüzünden kirayı vermeyi bekliyorlar. Evet. Biz dedik ki burası ofis binası olacak, ofis olarak kullanılacak, ağırlıklı olarak ofis olarak kullanılacak. Böyle bir yerde kullanmadığınız alanlara aidat ödemeyin dedik. Ha arzu edilirse bir fitness alanımız var, böyle bir alan bıraktık. Talebe göre biz orayı fitness center'a çevirip kullanımı açacağız. Hmm, çok çok güzel, çok iyi. Zaten e, güvenlik olarak e, 24 saat galiba. Tabii 7-24 güvenlik hizmetimiz Bu zaten var. Lobi var. Zaten var. Evet. Hı hı, bu çok. Her zaten... dairemizin kapalı otoparkı var. Aynı e, zamanda e, depo alanlarımız var. var. E, bu çok büyük bir ayrıcalık depo alanları. yani önemli. şirketler için depolama alanı, yani dosyalama alanları, yerinde yoksa aşağıda kullanabilecekleri alanlarımız evet, evet. var. Of ya biz çok sıkıntı yaşıyoruz bu şey Kesinlikle şey için. Kesinlikle çok büyük bir ihtiyaç. Doğru. Biz depo yaptık. Bir kere biz e, ofis aradık Bizim e, şeyler koymak için. Yani. Tabii artı bunun için bir kira ödüyorsunuz Hı -hı. o depolama alanlar için. Böyle bu projemizden aldığınız zaman kendinize ait depolama doğru, alanınız var. Doğru. Ee, Yeliz Hanım çok teşekkür ederim bu bilgiler için gerçekten. Ben yani, teşekkür e, ederim. Siz e, şirket e, arkadaşı. Şunu da söylemek istiyorum. Biz yıllardır Kamuran Bey ile çalışıyoruz. Çok da keyifli çalışıyoruz. Kendisi çok prensiplidir işinde. Çok prensiplidir. Müşterileri yaklaşımı çok kibar ve naziktir. Şimdiye kadar aldığımız müşterilerden bilgili sizinle ilgili geri dönüşlerde en büyük hissettikleri şey size karşı güven. Biz de sizinle çalışmaktan çok keyif alıyoruz. تشكر درم يليز هانم نحن كثير نتشكر يليز هانم على المعلومات اللي اعطتنا اياها بخصوص هذا المشروع حقيقة يعني مشروع مميز حكينا عنه كثير في كمان لسه نموذج الشقة النموذجية عن المشروع بدكم تلاقوا رابط تبع اسفل الفيديو كمان بتلاقوا اسفل الفيديو الرابط تبع الخريطة كيف انت بتوصل المشروع شو في حواليه شو ما في حواليه هالقصص هي كلياتها كمان بتلاقوها اسفل المشروع بالوصف بتلاقوا كمان الاسعار الخاصه بهذا المشروع بالرابط اسفل الفيديو في عندك طريقتين حتى توصل للاسعار يا اما بتفوت على الموقع بتشوف تحديث الاسعار بشكل دائم آه، او بتشوفي آه، او آه، بتتصل فينا بالارقام موجوده اسفل الفيديو مشان نعطيك الاسعار كمان محدثه بشكل دائم هي نفس الاسعار اساسا موجوده على الويب سايت فاذا في عندكم اي استفسارات لا تترددوا ابدا بالتواصل معنا مثل ما بنصحكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله